र देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ जोगमनीको रेलवे स्टेसनमा हामी जाँदैछौँ यहाँबाट हामी रेल चढेर दिल्ली जाँदैछौँ भन्नु मिल्दैन होइन ए ठिक्क ट्रेन पनि आएको रहेछ यार अगाडि र साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ अगाडि देखिरहेको लामो डिब्बा भएको होइन कालो कालो फुसफुस धुलो धुवा उडाउँदै हिँड्ने भनेर पहिले जोक हान्थे केटाहरूले आज ट्रेन पनि देखियो होइन ल यहाँ चाहिँ एकदम टिकट काट्नलाई लाइन बस्नु पर्दो रहेछ यो त पल्लो लिगमा पो रहेछ त यार ट्रेन त यहाँ चाहिँ होइन मलाई त्यहाँ आउँदा आउँदै इन्डिया र नेपालको बोर्डमा बोर्डर कटिसकेपछि चाहिँ इन्डियामा चाहिँ मलाई भिडियो नगरिदिनु होला प्लिज भनेर त्यो एकजना महिलाले त्यहाँको भिडियो बनाउँदै आउँदै गरेको पनि डिलिट गर्न लाउनु भयो होइन यो चाहिँ मैले सुनेकै थिइनँ क्या यो अब होइन दुईवटा राष्ट्र भइसकेपछि त अब भिडियो गर्नु त पाइन्छ नि त जे भए पनि तर मलाई डिलिट गर्न लाउनु भयो होइन ठिकै छ अब यताभित्र आएपछि चाहिँ गर्न पाइन्छ भन्दै भन्नुभयो साथीले त्यही भएर म यता आएँ त्यति जो जगमनी देख्न सक्नुहुन्छ र हामी यो चाहिँ देखिएको आकाशे ब्रिज कटेर हामी यो ट्रेनभित्रको सिटहरू कस्तो हुँदो रहेछ होइन एकदम आकाशे पुल त कति लामो खालको हुँदो रहेछ त यो ट्रेन अर्को यहाँ माथि ठड्याए पनि अडिने खालको हुँदो रहेछ वास्तवमा भन्नुपर्दा होइन सानसानो सानसानो रेल चाहिँ म हिँडिरहेको यो लामो रेलमा चाहिँ अहिलेसम्म चढेको छैन यो त आमामामा कति लामो रहेछ यार यो त ओहो यो त दिल्लीसम्मै लामो छ क्या हो त चाहिँ यहाँ लिफ्ट रहेछ अशक्त अपाङ्गहरूले होइन लिफ्टबाट जाने व्यवस्था पनि रहेछ एकदम अपाङ्ग मैत्री रहेछ राम्रो लाग्यो है खोचाखोचीहरू लड्छ है खोचाखोचीहरू यहाँ पनि पुरै जमिनहरू त खाली रहेछ नि यो नेपाल चाहिँ हाम्रो उतापट्टि पर्छ यतापट्टि चाहिँ हाम्रो नेपाल यो इन्डिया ल यो चाहिँ ट्रेन भएर ठाउँ आइपुग्यौँ हामी यो जान लागेको कि आएको हो यो अब उता जान ला जाने हो ए यो अब यहीँ बस्ने हो ए कुनै पनि ढोकाहरू खुलेकै रहेन रहेछ कस्तो हुँदो रहेछ यहाँको सिट चाहिँ ए यस्तो हुँदो रहेछ यहाँ माथि सुत्ने मान्छे सुत्ने होला यो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ धेरै लामो छ ट्रेन होइन नेपालीहरू धेरैजनाले अब ट्रेन त देख्नु भएको छ चढ्नु त भएको छैन होला धेरैजनाले जे होस् नचढे पनि यो चाहिँ एनबी जेबिएन टू ए ल राम्रो रहेछ है ल सिटहरू चाहिँ यस्तो खालको हुँदो रहेछ ऊ त्यहाँ सुत्ने होला मान्छे सानो सानो यो सुत्ने नभएको चाहिँ म चढेर हिँडिरहेको यो चु सुत्ने भएको चाहिँ म चढेकै थिइनँ हौ ओ साथी कता हो झोला बोकेर तिमी पनि नेपाल आएको थियौ ए जोगमुनि आएको थियौ ल जोगुनी अनि किन आएको यार तिमी भाइ you coming in India just I coming at for visiting. Visiting? Oh, look, this train is very long. Oh, that is, that is all train. यो चाहिँ एकदमै लामो क्या उहाँ पनि ऊ नेपालै पुग्न आँटेको छ क्या हो यो त ओके अनि के छ जोगबनीमा पहिले पनि ट्रेन अरू देखिएको थियो कि चढिएको पनि थियो कि के छ I already travelling in train travelling with train okay okay ए यहाँ चाहिँ ए यतापट्टि चाहिँ ए वारिपारिदेखि देखिने रहेछ नि त यहाँबाट त ल